Hello，大家好，我是 Fortitude。大家好，我是 LP 战队的 Colorful。呃，大家好，我是小 KK。안녕하세요 a p 팀에서오클을플레이하고있는포커스라고합니다呃，我们确实是四个人的队伍，我们战术比起其他的队确实也会多一些，但是他们是没有因果关系的。我觉得战术的多主要是因为我们比较练的比较多，我们准备的更多。

我觉得小开 K 最好，其其他三个选手可能相对来说都没有达到自己比较好的状态。다, 다 제가 생각한 것보다 다들 일단은 다 했는데 정규 시즌에서 사실 제가 제 스스로가 좀 기대치에 대해서 많이 못해가지고 저 빼고는 다 잘한 것 같아요. 제가 제일 못하고. 我们的队友都特别特别强，所以说像像彩色和 所以还有慢黄，他们都要打一个一 v 一，所以说我觉得在这个上这个上面也很也很难说你一定你每一次都能拿分，主要就是因为因为对手实在太强了。我觉得我的队友队友在传物下的表现都很好，在关键的时候都站了出来，特别是在打 F 四吧那一次出现生死战呢，大家都非常的专注。我觉得就是因为在打 F 四之前，好几个对对手都是实力相对较弱的，所以我们比较松懈了。 但是，当我们真真正正的遇到了强敌的时候，我觉得我们的队队友都发挥的很好。呃，我记得当时，当时，当时，那王说完以后，我我就，哎，当时，当时，哎，我也不太记得当时到底发生了什么，我只是觉得我可以，因为，因为当时的那场比赛的胜负其实已经没那么重要了，因为我们好像是稳定前三，可出线。 所以我就想，我上去打一打吧，这样的话，也给队友分担一些压力。然后结果后来好像自己发挥的发挥的不够好，后面还是输掉了比赛，还是挺遗憾的。舞会上， 呃，其实从纸面上来说，肯定是 E L L。呃，我也觉得是 E L L。呃，我也觉得 E L 是是最最最难打的。E L L 이제상대하기어려운팀인것같아요我现在 R W 的 R W 三个选手我都挺关注的。我我也比较比较关关注 Fly 他们那个队伍，因为他们也是有。 然后他们也会有一些特别特别好的理解，我们也可以去去模仿去借鉴。那我就先跟 R W 说好吧，你们等死吧。啊，就就就就这，就这几个，你们等等死。那那我就给 E L L 说吧，就你们不要想从我手上拿到一分。아이팀에게우리같이밑에서꼴등으로올라왔는데

K K 的意思是吊打对手夺冠，嗯，争取不让对手杀兵。哈哈哈哈我的地方战队打打打，所以，我打算，我打算，我打算，我打算，我打算，我打算，我打算，我打算，我打算，我们算，我打算，我我们算，我打算，我我打算，我打算，我打算，我打算，我打算，我打算，我打算，我打算，我我 我们会拿最好的成绩来回报给粉丝。我们对待比赛一定是全力以赴的，不会让大家失望的。 정규 시즌 할때좀기대못치는 모습 보였는데 이번에는 정말 열심히 준비해가지고 저번보다 나은 모습 보여드리고 팀이 우승할 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 我们依旧是冠军。